Alison va a ser el portero y capitán en la noche de hoy. Dani Alves, Miranda, Casemiro, Douglas Costa, Gabriel Jesús, Felipe Coutinho, Yashov, Granata, Miranchu, Golovine, Semedov, Kovarov y Svoin será el 11 de Stanislav. Prita el árbitro del partido, el búlgaro Alexei Kulbakov comienza a rodar el balón en vivo. Piño, Alves, el centro de Dani se vendrá al remate, el disparo, el arquero para quedarse con la pelota. La primera clara de gol en el encuentro. La tuvo Gabriel Jesús. Su disparo lo tapó a Quimpe. Esta es la acción donde Gabriel Jesús está habilitado por el lateral izquierdo, que es el último que se queda en la salida con Barov, del Spartak de Moscú. Un error de... Aparece el goleador, Gabriel Jesús, se le quedó a Paulinho, le abre con Alves, Dani Alves, Alves, Alves por arriba, pierna derecha, el balón se va a la tribuna, recurso brasileño. El remate desde afuera ganar por arriba. Todo fuera del área. El remate cruzado. Coutinho con el centro, el cabezazo directo a las manos del guaño contra dos, toque para Alves, solo aparece Marcelo, abierto Douglas Costa, Marcelo por arriba, Gabriel Jesús que peinaba la pelota, está con el toque, Marcelo, el centro. Marcelo, era buena la intención. Muy mala la ejecución. Marcelo. Coutinho de afuera, el disparo. Pierna derecha, bien ubicado. De aunque Rusia jugará inaugural aquí frente a Arabia Saudí. Este es el remate de Filip Coutinho. No tenía tanta potencia como parecía, sí bastante colocación pero era tercer cuarto remate consecutivo de media distancia porque a eso lo obliga a Marcelo, que bien que le hace Douglas Costa, el hombre de Juventus. Costa en velocidad, Acosta con el toque. Le quedó a William poder matar. William, William con el Rusia arriba con Asamedov. Intenta recuperar el balón y ahí lo hace. Está esperando Smolov el disparo, el arquero. Para controlar, Alisson. Smolov quiere rematar. Smolov busca su perfil contra tres. Siempre Smolov. El abrió. El disparo por arriba. El y la envía la tiro de esquina cuando limpiamente con la pelota. Otra vez Coutinho. Costa, Costa, Costa con el remate cruzado, parte externa de la red. Douglas Costa lo sigue intentando la selección rusa. Otro avance está esperando el goleador Smolov. El, remate frontal y el balón se va por el estado. Sigue Rusia golpeada Douglas Costa. El balón para Smolov, quiere rematar. Smolov que se frena. Smolov, el disparo por arriba. Smolov al centro para el ingreso Espectacular, Bacobo vuelve a rodar el balón en vivo por Pina Sports. Se inicia la segunda mitad y la pelota. Por el otro lado aparece William. Douglas Costa con el cambio de frente. Busca el primero Brasil. El remate el arquero para tapar espectacular con la pierna a Esto sigue 0 a 0 en dos minutos del complemento. Costa, Costa, Costa, Costa con el centro. Paulinho estaba esperando para rematar. El disparo desde lejos, desde afuera. Pierna derecha lo intentó. Cassius se queda en el arco Fever. La pide Douglas Costa, no lo ven. William, William. El remate se desvía el arquero enorme, espectacular. Hay que hacerle un monumento a Igor Fever. Sensacional. Qué reflejos para enviar la pelota al tiro de esquina. Era gol de Brasil. Por algo tiene más de 100 partidos internacionales con su selección. 0 a 0 el marcador. Debe abrir la cuenta Brasil, el cabezazo, el arquero, el rebote, gol. Brasil. Miranda, más atento que los defensores rivales, esperó el centro, lo estaban tomando. Atrás a Smolov. Ahí le toque para Coutinho, quiere rematar. Coutinho, Coutinho, Coutinho en la personal. Coutinho que gana, Coutinho con el disparo. El arquero. Y Coutinho encendió los motores, le quedó a Marcelo. Marcelo se vendrá el remate, lo están tomando el futbolista brasileño. Penal que marca el árbitro, sí señor. Infracción, penal, penal, penal. Todavía. Y se viene Coutinho, listo para hacerlo de pierna derecha. Coutinho se frena. Coutinho el remate, gol. Gol. De Brasil, con el botín derecho, guardameta para un lado, balón para el otro. Remató el tiro penal a Coutinho y de esta manera marca el segundo en el partido Brasil. Reacomodamiento táctico, ¿no? De sacar un... rival al meta con los puños para alejar a Fever. Le queda William, va a rematar. William la hace bien. William con el centro, el cabezazo, gol. Gol. Brasil. Y finalmente Paulinho. La tercera fue la vencida para él. Escapó con balón dominado. Rápido pide ahí lo ven. Zagoev con la habilitación. No hay fuera de lugar, se vendrá el remate. Zagoev, Zagoev, Zagoev. Zagoev con el disparo. es el 2 contra 1 los centrales brasileños. Al hombre ruso el toque por arriba y de cabeza. En la línea se acaba de salvar.